مرحبا فيكم اصدقائي اليوم رح نحكي على خدعه انك كيف ممكن تشغل اغاني من اليوتيوب من غير ما يكون اليوتيوب فاتح على موبايلك يعني انك انت تكون مسكر اليوتيوب وبتستمع للاغاني ممكن تحتاج هاي الطريقه اذا انت كنت مثلا بدك تشغل اغاني بسيارتك من اليوتيوب او بدك تسمع اغاني على اليوتيوب بس ما بدك تتفرج على الموبايل على الفيديو فانت ممكن توفر بطاريه الموبايل وتقدر تسمع الاغاني او المسلسل او اي فيديو بدك اياه على اليوتيوب من غير ما انت تكون فاتح البرنامج وموبايلك هو بوضع مطفي او انت بتتفرج على برامج تانية او بتكون تتصفح بالانترنت عشان تعرف اكثر تابع معنا هذا الفيديو للاخر قبل ما نحكي بالطريقه ما تنسى تعمل اشتراك للقناه وما تنسى تعمل كمان like للفيديوهات كلنا بنعرف انه في موبايلات الاندرويد والايفون اذا انت مشغل مقطع يوتيوب وانتقلت لبرنامج ثاني لحاله هذا المقطع او الفيديو راح يوقف يعني ما بتقدر انت تكون شغال اغنيه على اليوتيوب وانت مثلا بتلعب لعبه او انت مثلا بتصفح ايميلك او بتصفح الانترنت فراح تشوف انه اول ما انت تسكر برنامج اليوتيوب هاي الاغنيه راح توقف هاي المشكله اللي احنا راح نحلها اليوم يعني اذا انت بدك تطلع بسيارتك وبدك تشغل اغاني على اليوتيوب او عندك playlist انت حاطها على اليوتيوب وبدك تعملها play من غير ما انه اليوتيوب بضله يلعب الاغاني او الشاشه تضلها شغاله وحاط الفيديوهات انت قدامك بالسياره ممكن اليوم عن طريق خدعه بسيطه انت ممكن تشغل كل فيديوهات اليوتيوب من غير ما آه، تفتح البرنامج الخدعه اللي رح نحكيها اليوم هي بتزبط للايفون وبتزبط للاندرويد من غير ما تنزل اي برنامج من غير ما تدفع فلوس من الايفون اذا موبايلك ايفون ما تفتح الفيديوهات من اليوتيوب بتروح على متصفح سفاري وبتفتح موقع YouTube dot com. او نفتح موقع YouTube dot com بتدور على مقطع الفيديو او ال playlist او مثلا بتعمل البلاي ليست بدك اياها من آه، موقع اليوتيوب اللي بتفتحه على سفاري وراح يكون شكله نفس شكل الابلكيشن يعني ما راح تختلف تجربه المستخدم انت لما تفتح آه، برنامج اليوتيوب او موقع اليوتيوب من سفاري اول ما تفتح الفيديو ويبلش يشتغل معك الفيديو بتروح على اعلى الشاشه بالشمال في حرفين اي capital و small اول ما تكبس عليهم بتطلع لك سفاري خيارات انك انت ممكن تطلب هذا الموقع او هذا الرابط آه، يطلع لك اياها زي ما بطلع لك اياها وانت بتتصفحه من الكمبيوتر فهو اسمه request desktop site لما تكبس request desktop site راح يفتح لك اليوتيوب زي ما بتفتحه انت من الكمبيوتر بهاي الطريقه انت ممكن تعمل كمان تشغيل لهذا الفيديو اول ما تعمل request desktop site انت اليوتيوب راح يفتح لك اياه زي ما انت بتفتحه من كمبيوترك بتشغل الفيديو هذا اول ما تشغل الفيديو هذا او ال playlist مجرد ما طلعت من سفاري او شغلت اي لعبه ثانيه او طفيت الموبايل راح يضلوا اليوتيوب شغال على الموبايل وبتقدر توقفه عن طريق انك انت بتتفرج على اخر التطبيقات الشغاله بتلاحظ انه الفيديو قاعد شغال او الفيديو بيلعب قاعد بال background وانت هيك ممكن انت تستخدمه انك انت اذا انت بالسياره تعمل play وتوقف من غير ما انك تحضر الفيديو كامل ومنه بتوفر بطاريه انه تليفونك ما راح يكون شغال طول الوقت وانت بتسمع هاي الاغنيه بالسياره خلينا نحكي على الطريقه للاندرويد من الاندرويد نفس الطريقه بس باستخدام جوجل كروم هلا اذا ما زبط معك جوجل كروم الطريقه المضمونه دائما انك تنزل متصفح فايرفوكس للاندرويد انا شخصيا بجرب فايرفوكس بتنزل بقى متصفح فايرفوكس ومن فايرفوكس بتفتح نفس الشيء موقع اليوتيوب واول ما تفتح موقع اليوتيوب بتطلب من خيارات الفايرفوكس انه يعمل لك request desktop site او انك يطلب الموقع زي ما هو انت بتفتحه من اللابتوب اول ما تفتح الموقع ببين لك كيف بتفتح اللابتوب تعمل play للفيديو اللي بدك اياه او بتسكر المتصفح الفايرفوكس او بتقفل موبايلك وبضله الفيديو شغال بالخلفيه يعني ممكن انت آه، تتصفح الانترنت وانت بتسمع فيديو على نفس موبايلك او ممكن انت تسكر موبايلك ويضل الفيديو شغال بالخلفيه اليوم حكينا عن خدعه كتير بسيطه اذا انت كنت تعرفها فما تنسى تعمل like واذا انت ما بتعرفها وفادك هذا الفيديو ما تنسى تشترك بالقناه وكمان تعمل like للفيديو بنشوفكم فيديوهات ثانيه باي باي